Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não tá perdendo nenhum vídeo aí. Bora pro vídeo aí galera. Fala aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para não tá perdendo nenhum vídeo aí, bora pro vídeo aí galera. E hoje galera, eu tô aqui galera na rua da aldeia fundo aqui Hoje eu vou indo lá pra tá mostrar um vídeo lá pra vocês, mostrar minha casa ali só pra vocês E hoje quem tá gravando comigo aqui é o Henrique galera Bora pro vídeo aí galera